not the America Society, but this is St. Peter's Church in Chelsea, which is a frequent new music venue, and we are super thrilled to host Klangforum Heidelberg today. Um, we don't often host groups from Europe, Das Klangforum zu Gast in New York sei für alle ein Erlebnis, meint Martha von der gastgebenden America Society am Rande der Proben. Neue Musik hat in New York natürlich einen festen Platz. Die Stadt sei selbst so etwas wie ein großes zeitgenössisches Konzert. There's sound everywhere. It's a very loud city. There's bird call right now. There's people walking. There's people on bikes. There's trucks. There's traffic noise. There's subways. There's taxi horns. There's buses. Und dazu nun also der Konzertabend mit den Kompositionen von Daniel Peter Biro. Angefangen mit dem Stück Hadavar für Stimme und Elektronik über das Streichquartett Liskor Velischkoach. bis hin zu dem Stück Nulla res singularis, der Komposition, die sich mit der Ethik des Philosophen Spinoza auseinandersetzt. Und das war das erste Konzert auf der Amerikareise des Heidelberger Klangforums. Und offensichtlich hat es gefallen. But I love the piece. The, especially the last piece I thought was really good and of course I like string quartets so I just am a huge sucker for string quartets. Und damit ging der New York Aufenthalt des Klangforums zu Ende auf nach Kanada.